უძრავებს არაფერი პრობლემა არ შეექმნება. ერთადერთი რაც პრობლემა აქვს თვითონზეც ისე თავის დროზე დიზელი როცა თავისი ძრავს აკეთებდა პირველად ეგ იყო გაწვლილი ზუსტად ცენარიულ ზეთებს. მაგრამ მეორე უკვე ისტორიულად შეიცვალა და ჩვენ ნაფთობიდან დამზადებულ დიზელს ვიყენებთ. თუმცა ეხლა ნენელა უბრუნდებით უფრო ეკოლოგიურ ეკოლოგიურ ბიოდიზელს. ერთადერთი პრობლემა რაც აქვს რომ რატომ არ შეიძლება პირდაპირ ზეთის გამოყენება დიზელის დიზელის ძრავებში ის არის რომ მცენარეული ზეთი სიბლანტე არის საკმაოდ მაღალი. ამიტომ ხშირად მოუწევს თქვა ფილტრების გამოცხლა მანქანაში. და ამისთვის ამის გამო ზეთისგან მზადდება ბიო ბიოდიზელი რომ გაჩვენოთ ეს ცოტა ტექნოლოგიურად, ანუ თეორიულად ეს საკმაოდ მარტივი ტექნოლოგია არის. უნდა ავიღოთ ზეთი და უმატოთ ნებისმიერი სპირტი და ქვევით ჩამოილექება ესე ვთქვათ ესეთი გრძელი მოლეკულები, რომელიც აძლევს სიმპლანტეს ზეთს. ეს იქნება გლიცერინი, ანუ საპონი იგივე, და რძევით რაც დარჩება, ეს იქნება ბიოდიზელი. ბიოდიზელი ორივე ორივეს გლიცერინიც და ბიოდიზელიც ბიოდიზელი გასაგებია გამოიყენება ძრავებში, გლიცერინისგან კეთდება საპონი და თქვა ჩვენ დღეს ყიდით კომპანიებზე, რომელიც ამზადებენ ვოშინგ მაიმებში მანქანების სარეცხი ნივთიერებს და იქ უკვე იყენებ ამის გარდა და პრი ერთ სუთი აი აი ალბათ ყოველას უნახე ესეთი ლამაზი ისენი ფოტოები და თუ თქვათ ევროპაში ყოფილ ხართ ყველგან მინდურებზე ჩანსეს იმიტომ რომ ეს არის კანოლა ან რაფს ზესუმზირა და სიმინდი უფრო გამოიყენება საკვებად ამიტომ არის ერთი 30-40 წლის წინ კანადაში კანოლარი კანადიან ოილ ესე ვთქვა გამოიყვანეს ახალი ახალი ცენარე რაფსი კანოლა და ეს კანოლა არის კომპოსტოს ესე ვთქვა ნათესავი იგი იძლევა ძალიან ბევრი ზეთს, თქვა გექტარიდან როცა არის დიდ რაოდენობზე ლაპარაკი, ამიტომ ყველგან გამოიყენება, თქვათ ამ სცენარისგან, აი კიდე ლამაზე ფოტოებს გაჩვენებთ, აი ამ სცენარებისგან გამოიყენება კეთდება ბიოდიზელი. ამის გარდა ბიოდიზელი მზადდება, ესე ვთქვათ, მეორადიზეთიდან, ინგლისურად არის used cooking oil, UCO. უკვარი ის რაც რჩება, თქვა რესტორანში ან სახლში ზეცე როცა წვავთ, მაგისგან მე მე ეს ზეთი ანუ ალბათ იცით რომ ბევრჯერ გამოყენება თქვა იმისი მცენარეული ზეთის არ შეიძლება იმიტომ რომ მაგაში იქნება ძალიან ბევრი კანცეროგენები ის ზეთი ცხელდება სადაც 200 გრადუსამდე და იქ წარმოიშვება ძალიან მავნე ნივთიერებები რომელიც ძალიან კანცეროგენული იწვევენ სიმსიმის განვითარებას არიან მუტაგენები, იმიტომ რომ გენეტიკური დაავადების განვითარებას და hm, ამიტომ მაგის თქვათ ამ უკოს თქვათ წყალშიც გადაღვრაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეგში შედის ნიადაგში და აბინძურებს ნიადაგს. და მაგის ხდება უტილიზაცია. უტილიზაცია ხდება იგივე ტექნოლოგიით, რაც არის ბიოდიზელის ჩვეულებრივი ზეთისგან წარმოება ბიოდიზელი იგივე ტექნოლოგიით ხდება ამ უკოს утилизация და უკოსგან ჩვენ ვამზადებთ თქო საქართველოსი ჩვენ მოიხმართ უკოს რესტორნებიდან ვაგროვებთ ამ მეორადიზეც და იქიდან უკვე ვამზადებთ ბიოდიზელს. ჩვენ როცა დაიწყეთ ეს იდეა, როცა გაგვიჩნდა ეს იდეა პროექტი, რომ აგვეშენებინა ქარხანა ბიოდიზელის, ზუსტად მაგაზე ფიქრობდით, რომ ეს უკო ალბათ იღურება სადღაც წყალში და ეს მაური მავნე არის ეკოლოგიისთვის და ამიტომ დაიწყეთ ეს პროექტი. მაგრამ რეალობა, რომელსაც ჩვენ შევესწარით, აღმოჩნდა ბევრად ბევრად უფრო ძიმე და უარესი. აღმოჩნდა, რომ ამ უკოს ესეთ მეორად ზეც აი აი გაჩვენოთ ფოტოები, საკმაოდ საშენელად გამოიყურება, ნუ ყოველას გინახიათ ალბათ ეს მეორად ზეთი როგორ გამოიყურება, დავაბრუნებ უკან ლამას ყვავილებზე რადგან დღეს ვალენტინის დღე არის აღმოჩნდა რომ ეს უკო კი რესტორნები კი არ ღურიან თქვა წყალში რაც ისიც დაუშვებელია მა ყიდიან ფერმებს და მე ამ უკოთი იყופება ჩიტიან ღური და მე ეს კანცეროგენები შედის უკვე ცხოველის ორგანიზმში და მე ჩვენ როცა მივირთმევთ თქვათ სახში ან რესტორანში და გონია რომ ჩვენ მივირთმევთ ეკოლოგიურად სუფთა სოფლის ქათამს რეალურად აღმოჩნდება რომ გაჟღენტილია კანცეროგენები და მასშტაბიც რომ გესმოდეთ ამ პრობლემის ჩვენ დღეისთვის ყოველწლიურად ვაგროვებთ 900 მილიონი ლიტრას ამ ნივთიერებებს ეს ადრე ეს ნივთიერება აი ესე იყიდებოდა და გვიბრუნდებოდა და ზოგადად იწევდა ანუ სერიოზულ დაავადებებს ჩვენ საზოგადოებაში. ისედაც ზოგადად რო ვილაპარაკოთ ვიცით რომ ეკოლოგიური სიტუაცია საქართველოსი არ არის ჯანსაღი სამწუხაროდ და ძალიან ბევრი стресс ფაქტორია, რომელიც იწვევს პრობლემებს ჩვენ ჯანმრთელობას. და როცა ლაპარაკი ეკოლოგიაზე, რატომღაც ну, всё ყოველას ისეთი მიდგომა აქვს, რომ ეკოლოგია არის მარტო თქვა, ისინი, რა ვიცი, ხეები დავრგათ და იმებს რაღაც ხოველები, ხოველები გადავარჩინოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეკოლოგია არის მარტო ეს გარე ეკოლოგია ასევე დიდი ეფექტს აკეთებს ჩვენზე და როცა ჩვენ ამ ჩვენი თქვა ესე თქვა ცივილიზაციური ფაქტორებით ვქნით араჯანსახ სიტუაციას იგივე ქვეყანაში ეს მე ეკოლოგიური ფაქტორები უარყოფითად უარყოფითი გავლენას აკეთებს ჩვენ ჯანმრთელობას და ნუ შედეგიც შედეგი სამწუხაროდ ისეთია, რომ აი თქვა, რომ შევხედოთ საშუალო რამდენი ცხოვრობს ადამიანი საქართველოში 74 წელია და ევროპას თუ რომ შევადაროთ, ადჯერ 10 წლით ნაკლები. და მე დარწმუნებული ვარ, არავინ უარს არ იტყოდა იმაზე, რომ 10 წლით მეტი გვეცხოვრა. ფაქტიურად გამოდის, რომ აი ესეთი ბუნებრივია, ბევრი ფაქტორებია, შეიძლება თქვა, არაჯანსაღი ეკონომიკა არის, სოციალური სიტუაცია არ არის კაი, მაგრამ ეკოლოგიური ეკო არაჯანსაღი ეკოლოგიური სიტუაცია პირდაპირ ურტყავს ჩვენ ჯანმრთელობას. და თუ თქვა, იქ რაღაცა მოვიწამლეთ და ეს უცბად ხედავთ, აი ესეთი ფაქტორები, როგორც არის, როცა უკოხდებოდა ჩვენ კვებაში, ეს ფაქტორები უცბად არ მოქმედებს ეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში 10 წლების განმავლობაში стресის ქვეშ აყენებს ჩვენ ორგანიზმს და მე სიმსიმე განვითარდება და ან სხვა დაავადებები და ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი იყო ჩვენ როცა დაიწყეთ ამ უკოს ესე ვთქვათ შეგროვებას და წავაწყდეთ ამ პრობლემას დაიწყეთ რესტორნებთან ჭიდრო ურთიერთობა რომ აუხსენით რომ ეს არის მიუღებელი ეს არის ნუ და ძალიან ბევრი დაგვეთანხმა დღეისთვის გვაქვს 6000-ზე მეტი პარტნიორი რესტორანი, საიდანაც ჩვენ ვაგროვებთ ჩვენ ვაგროვებთ უკოს და მე ვაწარმოებთ ბიოდიზელს. თუმცა სამწუხაროდ არის ზოგიერთი, რომელიც უარზე არიან და აგრძელებენ ამ მავნე პრაქტიკას. ზოგადად როცა ჩვენ ვიწყებთ ეკოლოგიური ფაქტორებზე ლაპარაკს, ну, ეს ძალიან პოპულარული თემაა და სულ ყოველას ესმის რომ ძალიან საჭირო არის და ყველა არის მომხრე, მაგრამ როცა მიდის უკვე რეალობამდე, ყოველთვის არის ესეთი განცდა და მიდგომა იმას, რომ იცით რა, დღეს ჩვენ ქვეყანაში აგე ხალხს პურისპული არ აქვს და რა დროს არის ეკოლოგიაზე ლაპარაკი. და მე მინდა აი ჩვენი ქარხნის ბიოდიზელ საქართველოს ქარხნის მაგალითზე გაჩვენოთ როგორ ეკოლოგიური მიდგომა რამხელა დადებითი ეფექტებს იძლევა ეკონომიკასთვის, ეკოლოგიისთვის, ჯანმრთელობისთვის და ყველაფრისთვის. ესე იგი ჩვენ სადღაც 4 წლის წინ ავაშენეთ ეს ქარხანა, 4 თვეში 4 თვეში ავაშენეთ, როცა მთელ მთელ საქართველოში არ იყო ადამიანი, რომელსაც ესმოდა როგორ უნდა აწარმოოს ბიოდიზელი. აქ მე რომ გაჩვენეთ ეს თქვათ როგორ აწარმო ტექნოლოგიური სქემა, ну მარტივად გამოიყურება, მაგრამ როცა საწარმო საშენებ იქ უკვე ხარისხი უნდა კონდეს, უკვე ხარისხი უნდა დაიცვა, ტექნოლოგია უნდა ჩამოაყალიბო და საკმაოდ ეს არ არის იოლი ქარხნის თქვათ მუშაობა და გაშვება, მაგრამ 4 თვეში ჩვენ შევძელით ქარხნის გაშვება და დღეისთვის ჩვენ ყავს ძალიან кай გუნდი პროფესიონალების და ეგენი არიან ერთადერთი ვისაც ესმის როგორ აწარმოოს საქართველოსი ბიოდიზელი. ну დავიწყებ ეკოლოგიური ეფექტებიდან რაც არის მნიშვნელოვანი ბიოდიზელის წარმოება წარმოებაში ესე იგი პირველი რაზეც ну ყოველთვის არის ლაპარაკი რომ რატომ არის თქვა უარყოფით ეს სტანდარტული საწვევების გამოყენება თქვა დიზელი, бенზინი ან ქვანახშირი იმიტომ რომ ეგენი უარესებენ აუარესებენ სიტუაციას გლობალურად პლანეტაზე ჩვენ როცა თქვა ჩვეულებრივი დიზელის ძრავზე ვამოძრავებთ მანქანას ჩვენ э, მიწიდან ვიღებთ ნავთობს, წვავთ, ეგ გამოდის ნახშირჟანგი, რომელიც ემატება ჩვენ ატმოსფეროს. და მეორე უკვე იწება э, ეს სათფურის э, სათფურის ეფექტი, როცა ცხელდება და ეხლა ალბათ ნუ ყველა მიცით, რომ ჩვენი პლანეტა ცხელდება და ნუ ეს იწევს საკმაოდ დიდი ნეგატიურ ეფექტს. ამიტომ როცა ჩვენ ვიყებდნენ ბიოდიზელს, კი ბიოდიზელიც როცა იწובה იგივე ნახშირჟანგი გამოიყოფა, მაგრამ ეს ის ნახშირჟანგია, რომელიც მცენარე მიდივე თქვა ამ კანოლამ უკვე ხაერიდან ხაერიდან აიღო და როცა ჩვენ როცა დავწვით ეს ნახშირჟანგი უკან დავამატა. ამიტომ ბალანსი ნახშირჟანგის თვითონ ატმოსფეროში აბსოლუტურად არ იცვლება. ამიტომაც ეს მინიმალური იმპაქტი აქვს, მინიმალური გავლენა აქვს, თქვა ე პლანეტის ეკოლოგიაზე. ზოგადად რომ შევხედოთ ბიოდიზელის გამოყენება ასევე იმითია кай რომ თქვა შევხედოთ აი აქ ტექნოლოგიურ აკრობორცი ყოველ ჩვენ ამზადებთ ბიოდიზელს გამოგდის ორი ნივთიერება, ერთი არის თვითონ ბიოდიზელი, მეორე არის გლიცერინი, როგორც თქვი, ეს არის საპონე და ფაქტიურად ჩვენ 100% როცა გვაქვს ეს თქვათ მავნე ნივთიერება use uko ho use it cookie oil ჩვენ მაგას ვამუშავებთ და 100%-ად უტილიზაციას ვაკეთებთ და ვღებულობთ ორი ორი ნორმალურ ნივთიერებას, რომელიც მე გამოვიყენებთ. ერთი საპონია, მეორეა საწვავი, რომელიც ისე 100%-ად ხდება უტილიზაცია. აა ამის გარდა э, ну, ალბათ იცით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი ფაქტორი საწვავში არის გოგირდის შემცველობა. э, დღეისთვის, თქვათ, საქართველოსი არის სტანდარტი ევრო 3 სტანდარტი მუშაობს, სადაც შემცველობა არის 50 ppm. ppm არის ეს პროცენტის მიათედი. და აი 50 ppm არის დაშვებული საქართველოსში, რომ საწვავში იყოს. э, ევროპაში უკვე მიღებულია ევრო არის აი თქვა ჩვენთანაც ქვეყანაში ევრო 5 სტანდარტი, რომელიც არის სადაც არის უკვე 10 ppm-ი და თქვა გასამართ სადგურებზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დიზელ სტანდარტი და ევრო ევრო დიზელი. განსხვავება იმაშია, რომ გოგირდის შემცველობა არის სხვადასხვა. ერთში არის 50, მეორეში არის 10. და მაგრამ ბიოდიზელს რადგან ეს არ არის მინერალური მინერალური წარმოშობის გოგირდი არის ნული. ამიტომ აქ ამ ამ თვალსაზრისითაც ძალიან მინიმალური ეფექტი აქვს ჩამთელობაზე ბიოდიზელს, ხო? გოგირდი არის მე როცა ხაერში ხდება და ფილტრებში მე ელექება ჩვენთან ძალიან იწევს ფილტრების კიბოს და ნუ ყველა პრობლემებს ფილტრებთან და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხება ეკოლოგიურ ეკოლოგიურ ეფექტებს, ესე ვთქვათ, ბიოდიზელის. ასევე ბიოდიზელი არის ძალიან ესე ვთქვათ, კარგი მანქანის ძრავისთვის. ეს გამოწვეული იმითი, რომ აი როცა ვთქვი, რომ ა დღე ბოდიშით დამავიწყე კიდე მეთქვა, ევროპაში დღეს არის სტანდარტი ევრო 6. ევრო 6 ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა იყოთ ევრო 5 სტანდარტის მინერალური საწვავი და დაუმატოთ ბიოკომპონენტი. დღეისთვის არის სტანდარტი რომ 5-დან 10%-ამდე 20-30 წლისთვის უნდა იყოს 30% ეს ბიოკომპონენტი დამატებული საწვავში, დიზელში ემატება ეს ბიოდიზელი ან უკვე ახალი ტექნოლოგია HVO-ქვია, ну იგივე ბიოდიზელია. და бенზინში бенზინში ემატება ჩვეულებრივი სპირტი, რომელიც არის, ვიცი თქვა, რომელსაც ჩვენ სვავთ ეთანოლი ესე თქვა. და იმის გამო რომ გოგირდის შემცულობა ძრავაში დიზელში დაიცა გოგირს ჰქონდა დამადებითი ფაქტორი დიზელის ხარისხისთვის იმიტომ რომ მაგი ზრდიდა ლუბრისიტი აი უფრო სიბლანტეს ზრდიდა საწვავისთვის ეხლა როცა გოგირდი აღარ არის რომ გოგირდი აღარ არის დიზელში ის არის ძალიან ესე ვთქვათ მშრალი ამიტომ თქვა ვინც ისხავს ევრო დიზელს, ყველამ იცის, რომ აა თქვა თვეში ერთხელ ცოტა ზეთი დიზელში უნდა ჩაასხას, რომ ძრავი უკეთესად იმუშაოს. და ეს გამოსავალი არის ზეთი კი არ ჩაასხა, თქვა დაუმატო ბიოდიზელი. ბიოდიზელი აძლევს სიბლანტეს, აა თვითონ დიზელს და ამიტომ ძრავი უკეთესად მუშაობს და უფრო ხანგრძლივად და ნუ ბევრად აა დიდი დიდი ეფექტი აქვს, დადებითი ეფექტი აქვს ძრავზეც. ესე იგი ეკოლოგიაზე, ეკოლოგიისზე გავლენა დადებითია, ძრავზე დადებითია, ახლა გადავიდეთ ეკონომიკას. ესე იგი ჩვენ გავახო, როცა ავაშენეთ ეს ქარხანა გავახორცილეთ ინვესტიცია დაახლოებით მილიონი ლარის წოდენობის. ესე იგი შემოვიდა ინვესტიცია საზღვარგარეთიდან და რაც დადებითი ეფექტი ქონდა ჩვენ ქვეყანაზე. აა დღეისთვის მუშაობს 25 ადამიანი 25-ზე მეტი მგონი ადამიანი კომპანიაში ადრე მეტი იყო კოვიდმა ცოტა ცოტა ძნელი დრო გამოიარეთ ამ კოვიდი ლოკდაუნის გამო ასევე რესტორნები რომელიც თქვათ ადრე აძლევდნენ ფერმერებს არალეგალურად ამ უკოს ჩვენ ახლა ლეგალურად ყიდულობთ და ეს ბიზნესი რომელიც იყო ესე თქვა შავი და არალეგალური გასუფთავდა ესე თქვა და გახდა სუფთა იქ უკვე ყველაფერი არის ლეგალური თქვა გადასახადების თვალსაზრისით ყველაფერი ლამაზად არის და ესე თქვა კეთილსინდისი ბიზნესი იქცევა ამის გარდა ჩვენ ვიცით რომ თქვა ჩვენ ქვეყანას აქვს სავაჭრო დეფიციტი საკმაოდ დიდი და ჩვენ ახლა ყოველ წელს რო ვაწარმოებთ თქვა ნახევარი მილიონი ლიტრა ბიოდიზელს ამით ჩვენ ვანაცვლებთ იმ დიზელს რომ ადრე შემოდიოდა იმპორტით ხო ჩვენ ჩვენთან ქვეყანაში ну я აწარმოებენ ცოტა ძალიან ცოტა ის ჩვეულებრივი დიზელს რასაც აწარმოებენ და ამით რო ჩვენ უკვე თქვა იგივე ნახევარი მილიონი ლიტრა ეს არის დაახლოებით მილიონი ლარის ღირებულების რაღაცა არ შემოდის და აქ წარმოება ხო ეს ნიშნავს რომ ჩვენი ვთქვათ ქვეყნის სავაჭრო დეფიციტი სათანადოდ მცირდება რაც ნუ დადებითად მოქმედებს ეკონომიკას ეს რაც შეეხება ეკონომიკაზე და რაც ყველაზე ჩვენ თვით რომ მე პირადად ვთვლი რომ მნიშვნელოვანია აა ჩვენ შევძელით ეს მავნე ტრადიცია, რაც იყო რომ ფერმებზე ყიდიდნენ და მე ეს კანცეროგენებით სავსე ხორცი ხდებოდა ჩვენთან უკან მაგიდაზე და მაგას მივირთვევდით და ამი ეს ეს მავნე ტრადიცია ჩვენ მოუშალეთ. მოუშალეთ და ამითი იმედი გვაქვს ცოტათი მაინც ცოტათი მაინც ყველა ყველა ჩვენი ყოველი მოქალაქე ჩვენი ქვეყნის გახდა ჩამრთელი. ну, в принципе, ეს იყო რაც მინდოდა მომეყვა თქვენთვის. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აუცილებლად ჩვენ გუნც ბიოდიზელ ჯორჯიასი, რომელიც აი დაუზარავი მუშაობით 4 წლის განმავლობაში, ესე ვთქვა, გვარჩენს ესეთი ცუდი სიტუაციიდან ჩვენ ყოველ ჩვენგანს ჩვენ ну ай ковიდის მდგომარეობაში საკმაოდ გაგვიჭირდა ორი თვე გაჩერებული ვიყავით აბსოლუტურად და ხალხი მუშაობდა ფაქტიურად ხელფასის გარეშე მა ახლა ჩვენ მივეჩვიეთ უკვე ვისწავლეთ ახალი პროექტები გამოხორციელეთ და ახლა ბიოდიზელი მუშაობს შოლებრივ რეჟიმში და ასე ვაპირებთ განვითარებას ამიტომ დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბიოდიზელის პერსონალს დიდი მადლობა მინდა უთხრა Education for Freedom რომელიც ახლა ეს სემინარი ჩაგვატარებინა და მადლობა მინდა გითხრა თქვენს უყოლას რადგან ესეთ დღეს ცოტა დრო გამოგვიყავით და დაგვითმეთ ამ ამ ლექციისთვის თუ ვინმეს რამე კითხვები აქვს შემოვნებით კი პასუხობთ მე მექნება ერთი კითხვა. აა მაინტერესებს რამდენად მოთხოვნადი არის ბიოდიზელი როგორც საწავე ბაზარზე. ჩვენ გვაქვს ორი გასამართსარგებლო, საიდანაც ყიდით. ზოგადად დიდი მოთხოვნა არ არის. დიდი მოთხოვნა არ არის, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირია, თქვათ ევროპაში ეს არის სავალდებულო, რომ ცალკე ბიოდიზელი არ წიყდება. სავალდებულო რომ დიზელში ურევენ. ама რადგან ჩვენთან აქ არ არის ესეთი სავალდებულო ჩვენ ვყიდით და საკმაოდ ძვირია მაგრამ ვინც თქვათ სადა ერთხელ იმის შემდეგ უკვე და ვისაც თქვათ არა არ არის იმაზე რომ თქვათ იაფიანი საწვევი იყიდოს და ძვირიენი აწყობს იმიტომ რომ ხარისხით ბიოდიზელი ბევრად ახემატება ჩვეულებრივ დიზელს და ну იყიდება ჩვენ რასაც ვაწარმოებთ ფაქტიურად ჩვენ ვყიდით ეხლა ეს ზან პატარა რაოდენობა ხო იმიტომ რომ თქვა საქართველოში ყოველთვიურად შემოდის 30-დან 50000 ტონა დიზელი. ჩვენ კი ვაწარმოებთ თქვა 50 ტონას. ხო, მასშტაბი ძალიან მცირეა, ამიტომ ესე თქვა გაყიდვის პრობლემა არ აქვს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემს დევა ის უბრალოდ აქვს ხარვეზია, როცა მიმდინარეობს ლექცია, ხმა არის მის კარგად, ანუ ეკატერინე ვარ. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო ლექციისთვის. თუ გაქვთ მეგობრებო კითხვები, შეგიძლია თამამად დასვათ. და დაგელოდებით კიდევ 1-2 წუთი. თუ არ გვაქვს კითხვები, მაშინ შეგვიძლია დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ამით დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, მართლა ძალიან საინტერესო. თქვენს მადლობა. ას ლექციისთვის წარმატებებს უსურვებ თქვენს კომპანიას. მართლა გჭირდება ესეთი ეკომეგობრული მეტი და მეტი კომპანია საქართველოში. და მადლობა ბავშვებო მსვენელებო მონაწილეობისთვის თქვენს გისურვებთ წარმატებას შეგვიძლია დავამშვიდობოთ ბატონ გიორგის და რა ვიცი ბედნიერ ვალენტინობის დღეს გისურვებთ ცხრა საათი კარგად ჟანდებოდეთ მადლობა ყველას ბედნიერი დღე თქვენსაც კარგად ნახვა